Never imagined I've met you breaking down my senses. Cuenta la leyenda que en 1762 fueron colocadas las campanas de la Gran Torre. Una de ellas se cayó y se hundió en el suelo. Las personas del pueblo dicen que quedó ahí encantada y que en 1914, cuando los carrancistas llegaron a Tepoztlán, intentaron sacarla, pero fue inútil, porque entre más escarbaban, la campana más se hundía. Historias como esta en México hay miles, y hay tanto por contar al mundo que a veces no sabemos por dónde empezar. ¡Hey, qué tal! Soy Greta Bretón, cantautora y comunicóloga, orgullosamente mexicana, y quiero darte información importante sobre nuestro país. ¿Sabes que en lo que va del 2016, el 78% de los turistas extranjeros son solo de cinco países del mundo? y que habiendo 32 estados en la República, el 90% de estos extranjeros solo visitaron cuatro, y esto sin mencionar a los turistas nacionales, porque la gran mayoría no conocemos nuestro país. Todos sabemos que el turismo representa una parte súper importante de la economía en México, y hacer que el mundo conozca nuestros lugares y a nuestra gente tan alegre y trabajadora, hoy depende de nosotros. Por eso te invitamos a formar parte de este movimiento en donde mostraremos de forma colorida los lugares más representativos de cada pueblo mágico. Queremos gritarle al mundo lo bello que es nuestro país y la magia que tiene cada lugar con su gente, capturando en video los paraísos y fusionarlos con música independiente hecha en México. Con tu aportación, filmaremos y promoveremos a nivel mundial el primer videoclip del proyecto, para después contar más historias mágicas y dar a conocer más artistas mexicanos que hoy se encuentran en el anonimato. Busca nuestro proyecto en dremic.com. Únete y hagamos la diferencia.